Nicolás vega Terrera. ¿Cómo? Nicolás vega Terrera. ¿Qué fue lo que le pasó? Que me atracaron tres encapuchados anoche, como a la, más o menos como a las nueve de la noche. ¿Dónde ocurrió eso? Yo estaba en un colmado comprando algo para la cena y se me tiran tres encapuchados, fuertemente armados. ¿Qué le sustrajeron? Eh, la cartera, el celular, esta identificación que después me encontraron tirada por ahí, por el piso y me la devolvieron los vecinos del lado, por ahí. ¿Por dónde usted se desplazaba cuando ocurrió esto? Yo me desplazaba para el colmado a comprar algo para la cena. ¿En qué sector? ¿En qué sector? En Villa Duarte. ¿Qué le dicen los sujetos cuando le abordaron? Eh, cuando yo, yo, yo iba a brincarle arriba a uno, y cuando dice, muerte por matarte. y cuando yo voy así, me hizo así con la pistola, la puso así. Cuando veo dos atrás, me quedé tranquilo que me llevaran todo. ¿Qué llamado que quiere hacer a las autoridades? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué quiere decir a las autoridades? Que pongan carta en el asunto porque hay muchos atracadores en la calle, la gente seria de trabajo eh, está allá que no aguanta más y tiene y vamos a, tomar carta en el asunto. Uno mismo va a tomar sus mismas propias decisiones si no toman carta en el asunto. ¿Tu nombre? Nicolás Bea Terrera. Nicolás Vega Terrera. ¿Cómo? Nicolás Bea Terrera. ¿Qué fue lo que le pasó? Que me atracaron tres encapuchados anoche como a la más o menos como a las 9 de la noche. ¿Dónde Yo estaba en un colmado comprando algo para la cena y se me tiran tres encapuchados, fuertemente armados. ¿Qué le sustrajeron? Eh, la cartera, el celular, esta identificación que después encontraron tirada por ahí, por el piso, y me la devolvieron los vecinos de, del lado, por ahí. ¿Por dónde usted se desplazaba cuando ocurrió esto? Yo me desplazaba para el colmado a comprar algo para la cena. ¿En qué sector? ¿En, qué Villa Duarte. ¿Qué le dicen los sujetos cuando le abordaron? Eh, cuando yo, yo, yo iba a brincarle arriba a uno, y cuando dice, muerte por matarte. cuando yo voy así, me hizo así con la pistola, la puso así. Cuando veo dos atrás, me quedé tranquilo, que me llevaran todo. llamado que que hacer a las autoridades? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué quiere decir a las autoridades? Que pongan carta en el asunto, porque hay muchos atracadores en la calle, la gente seria de trabajo eh, está ya que no aguanta más y, tiene, y vamos a, tomar carta en el asunto. Uno mismo va a tomar sus mismas propias decisiones si no toman carta en el asunto. ¿Su nombre? Nicolás Beato Torrera.